很多朋友不知道我们 H P W 欧式泰拳到底是做什么的。今天呢，跟大家汇报一下，我们一来是做格斗的教练员培训，二来我们是做自主的品牌装备。教练培训呢，实际是我大概一三年左右啊，开始发网络教学视频，六七百期了，已经到现在，很多朋友受益了。他说能不能系统培训我们做教练？于是后来呢，我们就开始了教练员培训之旅。到现在，我们已经有了几千名认证教练，在全国，包括也在海外有一部分。我们还有三百家合作的线下场。 其中教练员呢，他们有的是从爱好者开始成长，然后跟我们去学习，现在已经是不错的教练；有的也是已经是教练，但是需要提升到我们这儿来学习。还有一大部分呢，他们是退役的运动员，需要把知识带给爱好者。用什么方法呢？好玩、科学、有趣的方法。所以跟我们来学习。而且一三年回国的时候，我发现国内的爱好者对于格斗装备的认知是非常低的，大家不太知道哦，实战需要带护腿，甚至不知道有护腿这个东西的存在。于是我开始普及。同时我也发现，说国外的装备卖的非常。 贵也不一定质量真的那么好。那当时国内的装备做的也并没有那么完善，于是我开启了自主品牌的研发之路。到现在来讲，国内外有很多朋友都在使用，无论是健身场馆或者格斗场馆，无论是爱好者也有很多都是职业运动员。我们不能保证我们做的是最好，但是实际很多国外的品牌卖的非常贵，它真的没有我们做的好。我们在保证质量的情况下，已经尽力把价格压得非常低了。而且现在格斗行业是蒸蒸日上的，国家都鼓励全民健身。如 果你也想成为一名教练的话，你不妨加入我们，不妨来我们这里学习一下。如果你也想尝试一下我们品牌的装备到底好不好用，你可以私信我们一下。